I'm from China. Wuhan virus t h r e a to the world. We owe the world an apology. 各位观众，自打疫情向全世界蔓延开来，我们中国人的确很少向世界人民道个歉。我们的领导人邓小平出过一本书，叫《我是人民的儿子》。 既然古人有话，“子不孝父之过”，儿子犯错不道歉，作为父母理应道歉。